conheceu aqui? Através ah, tá da sua amiga, como é que você, amiga, conheceu aqui? Você mora aqui perto, sou da igreja, pela internet, eu vou lá, aí já a amiga. Está sentindo Jesus no culto? Está afastada? Mas hoje vai ser um capa de profeta. Fica de pé. Já começou comigo alguma vez? Não. Não. é Não. Não. Deus falou para mim hoje aqui, pastor Daniel. Eu estou quebrando uma maldição. Aonde tem obra, samba, meu raio, serva, a igreja é ligada, porque o som já está caindo. Deus falou assim para mim hoje. Há uma mulher invejosa. E quando eu falo de inveja, porque eu não sou o primeiro a falar isso para você. Mas quando eu falo de inveja, tu pensa tudo que você sempre pensou. O que que eu tanto tenho para as pessoas invejar? Só que tem uma mulher que é invejosa. E esse animal ficou amarrado até morrer. E ela disse: Eu vou amarrar a vida dela. Parece que desde o ano passado, do meiado até hoje, a tua vida deu uma amarração que tu tem tá rolando na barriga. Tu tem para hoje sobreviver, porque viver não está vivendo. Não tem mais alegria. Uma pessoa que sempre foi alegre, animada, de andar para espaço. E quando o só é só para trazer alegria, mas por dentro está machucado. Deus está dizendo: Eu quero a palavra de maldição Por causa desse culto aqui, eu visito a família. Por causa desse culto, eu disse só, ela está afastada. Ela não falou isso, mas o que ela vai sentir de presença que vai descer sobre a cabeça dela vai ser tão forte que nem quando ela era da igreja ela sentiu, porque hoje começa algo novo na vida dela. Deus falou para mim, meu galáxio, eu quero a obreira atrás dela ligada. Deus falou para mim, eu estou visitando um terreiro de candomblé que fica em Anchieta. E quando eu descer lá, Deus ama, galáxio, o eu vou descer, eu vou desamarrar as quatro patas do animal, de um cabrito. E quando Deus abre o cabrito da barriga, Deus tira o lobo de lá. Mas eu não sei se isso é lobo, porque eu estou vendo um negócio estranho. Deus tira esse nome, eu estou vendo. Eu vejo como essas patas estão